Huyo chawa, chawa kama chawa atapata wapi nguvu ya huo uchawa wake bila nguvu kutoka kwa bosi wake? Ni kitu ambacho akiingia kilini. Haya, huyo Aristote yeye ni nani? Hili swali nakuuliza, Aristote anafanya kazi gani Wasafi? Mpaka siku moja Diamond ampe milioni mia moja themanini. Kweli Mwijaku akampigia magoti Fred Vunjabei aoe? Yeye akioa Mwijaku yeye ni nani wake? Au Fred Vunjabei leo akioa Mwijaku anafaidika na nini? Je, mbona Bob Junior hajawahi kutangaza kwamba Diamond hana shukurani, hakunifanyia kitu hiki na hiki kwa sababu nilimsaidia, sijui yule yuko hivi na hivi? Mbona hasemagi? Kwa nini yeye Diamond ndo awe yeye anamsimanga mwenzie kwa sababu alimsaidia kumshika mkono?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 Sawa, yanayoendelea umeyaona au umeyasikia? Nimeyasikia na nimeyaona pia. Hmm. Kiukweli baada ya kuyaona na kuyasikia yalinihuzunisha na kunisikitisha. Yaani kwa wakati mmoja yani unahuzunika alafu unasikitika. Alafu unafikiria unasema kwamba sasa kwa hali hii mziki unaenda wapi? Hmm. Yaani tunaenda wapi yani? Hmm. Yeah. Baada ya hapo ukagundua kitu gani? Nilichokigundua kwa kweli kwa upande wa Harmonize baada ya kuzungumza ni mtu ambaye alikuwa amehifadhi vitu vingi sana wa rohoni mwake. Kwa hiyo alikuwa yani kama vimeshamlemea sasa. Akaona isiwe shida, acha tu nizungumze ili kusudi nitoe yale ya moyoni, labda naweza nikawa huru pia. Hmm. Naona hivyo kwa sababu mtu unapochoka, hata ukiwa ni wewe, kila binadamu, unajua binadamu una moyo, kwa hiyo kuna vitu vinatokea, unavivumilia unavivumilia, lakini mwisho wa siku moyo nao unakuwa hauna tena sehemu ya kuhifadhi tena hivyo vitu. Kwa hiyo unajikuta unazungumza ili upate amani. Kwa kipindi kile wakati yupo na sasa hivi tunamuita ni ex Kajala, rafiki yako, hakuna visiri vidogo vidogo ambavyo mlikuwa mnavijua vilivyokuwa vikiendelea chini ya pazia? <laughs> Hizo siri nazijua, lakini sioni kama ni muhimu kuzizungumzia hapa hizo siri mm. yeah. na katika vitu ambavyo Harmonize kavizungumza, kipi ambacho wewe kilikusurprise kwamba ukuwahi kukijua, kwa sababu umesema hizo siri ulikuwa unazijua? Yaani kipi kilicho ni surprise kwenye yote aliyozungumza? Mm. Ah, kilicho ni surprise ni ile kauli ya kusema kwamba alikutana na Mondi akamwambia ampe mkono washindani kama kichawi, sijui kipesa na kinini. Kwa hiyo ni kauli ambayo ilinishtua kidogo kwamba eh, wasanii wetu kwa hiyo wana uchawi sana pia wanautumia kwenye mambo yao ama ikoje? Kwa hiyo ni kauli ambayo ilinishtua na kunisurprise pia. Kuna baadhi ya watu pia wamekuwa wakiponda kile ambacho kakifanya Harmonize. Wanaoponda ni wao wanaponda kwa sababu sio wao. Unajua always kitu kikiwa sio cha kwako, hauwezi kujua maumivu yake. Ndio maana anasema ukikivaa kiatu cha mtu utajua jinsi gani kinavyombana, lakini ukimwona kakivaa yeye, huwezi ukajua kinambana au hakimbani kiasi gani, kwa sababu mtu anaweza akavaa kiatu na kinambana, lakini akajikaza akatembea, na hakuna mtu ambaye atajua. Lakini kile kile kiatu ukapewa wewe ukavaa, ndo utajua he, kumbe hichi kiatu ndo kina maumivu kiasi hiki. Kwa hiyo wanaoongea hawajui ni maumivu gani ambayo Harmonize ameyapitia au changamoto gani ambazo amezipata mpaka yeye kushindwa kuvumilia kukaa na hayo mambo maoni, kusema sasa acha tu niongee hawajui. Watu wengi wanamlaumu, eh, hana shukurani, sijui mtu alimsaidia. Tukirudi nyuma, Diamond mwenyewe alisaidiwa mpaka kufika hapo. Diamond alisaidiwa na Ruge Diamond alisa, alisaidiwa na huyu msanii nani huyu? Nani huyu? Bob Junior. Alimsaidia Diamond na ndo mtu wa kwanza ambaye alirekodi nyimbo ya Diamond ya kwanza. Watu wasilisahau hilo. Umeona? Alivyotoka hapo alisaidiwa na yule kurekodi ile nyimbo, lakini baadaye akaja akashikwa mkono na Ruge pia. Je, mbona Bob Junior hajawahi kutangaza kwamba Diamond hana shukurani, hakunifanyia kitu hiki na hiki kwa sababu nilimsaidia, sijui yule yuko hivi na hivi? Mbona hasemagi? Kwa nini yeye Diamond ndo awe yeye anamsimanga mwenzie kwa sababu alimsaidia kumshika mkono? Hakuna mtu ambaye anaweza akafika popote pale bila watu kumshika mkono kwa namna moja ama nyingine. Watu wanakaa wanalaumu, oh, sijui Harmonize hana shukurani, ameshasahau alivyosaidiwa, sijui alivyofanyaje. Hapana, mimi yani mimi nasema hapana tena hapana kubwa kwa sababu yeye mwenyewe alisaidiwa pia huyo Diamond mpaka kufika hapo alipo sasa ni nini yani watu wanazungumzia kitu gani au na wenyewe wamesahau pia kwamba Diamond alishikwa mkono vile vile mpaka kufika hapo au alitokea tu Diamond huyu hapo akawa Diamond vile alivyo leo bila kuwa na watu ambao walipitia kwenye mikono yao wakasaidiwa nao lakini watu wamemshikilia Harmonize, eh, hakumbuki fadhila huyo, sijui kitu gani, sijui zili, kilienda kimerudi, sijui nini nini. Hebu watu wasiwe hivyo yani wasiwe hivyo kabisa. Halafu haimaanishi kumsaidia mtu ndo kumnyanyasa, haimaanishi kumsaidia mtu ndo kumsimanga, haimaanishi kumsaidia mtu ndo kumtesa. Hapana. Na ukinyamaza eti kisa amenisaidia, wewe ni mjinga na ni mpumbavu na huna akili. Huwezi ukawa unanyanyaswa eti na wewe upo tu eti kwa sababu amenisaidia. Hapana, hata kama asingemsaidia Mondi Harmonize leo hii angekuwa Harmonize bado yule yule. Mungu angeinua mtu mwingine ambaye angemsaidia Harmonize na angekuwa bado Harmonize. Kwa sababu Mungu akiamua uwe mtu fulani, hakuna mtu ambaye anaweza akasimama akapinga. Hata ukipinga atakuwa tu kwa hiyo asitumie kigezo cha Diamond kutumika kwa ajili ya kumtengeneza huyu Harmonize ambaye tunamuona, basi ndo iwe sababu kubwa watu wamshikilie, wamseme na kumsimanga. Hapana. Ila unamaanisha kwa hiyo hata unamaanisha Harmonize hajakosea alichokifanya? hajakosea. Kama ni too much, umeshayabeba mambo moyoni mengi, umechoka na bado unaona yanaendelea, kwa nini usiseme watu wajue? Utanyamaza mpaka lini? mpaka lini utanyamaza? Kwa sababu hayo aliyoyaongea sisi tulikuwa tuyajui, lakini kayazungumza, na mengine anaweza yakawa ni kweli ama si kweli, lakini inavyoonekana kuna ukweli ndani yake. Mtu hawezi tu kutoka huko eti akaanza kuzungumza tu yani kama kichaa au anatafuta kiki kiki for what? Kwa sababu Harmonize sio msanii wa kusema kwamba eti ndo anaanza kujitafuta, sijui yani hawezi kutafuta kiki za kijinga kiasi hicho na tungesema ni kiki, basi tungeona katoa nyimbo, basi tungeona yani kafanya kitu chochote kile cha kusema kwamba hii ni kiki ya kupushi hiki alichokileta sasa, lakini hamna kitu chochote. Ni mtu alichoka yale yanayofanyiwa, na bado akaona yanaendelea, akaona aseme, watu wajue atue mzigo wa rohoni mwake, awe huru, awe na amani. Sasa watu wanachoanza ku, kuanza kuzungumza eh, hey, Harmonize sijui ana shukurani hey, eh, sijui nini, yani watu wanazungumza zungumza tu, ila hakuna sehemu hata moja ambayo Diamond alimtaja Harmonize kwamba Harmonize pengine kwenye mihadarati alitumia posti ya ujumla kwamba vijana tufanye kazi kufika level ambayo kafika Rayvanny, lakini sio kuishia kwenye mihadarati, na pale hakutajwa Harmonize sawa na yeye pia tunarudi upande wake. Tutajuaje yeye kama hiyo mihadarati aliyohitaji atumi? kwamba tufanye kazi. Kwa hiyo mbona wasanii wako wengi wakina Raisi hawa si walikuwa wanatumia sijui mihadarati sijui wanaosema sijui madawa sijui nini, lakini si hao wamepona? Wangapi ambao wakina Chidi Benz kina nani si walikuwa ni wasanii? Sasa kama walikuwepo hao kina Raisi kina Chidi Benz na Diamond kaongea vijana tusiishie kule, na alikuwa ni sawa kwa sababu tumewaona hawa wamepona na wamerudi kuwa vizuri. Kwa nini Harmonize apaniki kujibia hilo swala la mihadarati na sio kina Rais? Pamoja na kwamba Rais alizungumza kidogo, lakini Chidi Benz hajazungumza na Rais hakuzungumza kwa kujibu jibu la mihadarati. Mimi nafikiri yeye alijua kwamba amelengwa yeye, kwa sababu sio kila kitu. Unajua kuna vitu vingine ambavyo vinaendaga indirect Sio kila kitu kitakuja direct. Na ukimjua adui yako kwamba huyu anavyozungumza hivi amelenga nini nyuma ya pazia, ndo maana nafikiri alireact ali vile. Kwa hiyo yani ule pale aliongea vile kwamba msiwe kama labda wasanii, msitumie miadarati, mueni, muwe kama Rayvanny. Kwa hiyo alimlenga Harmonize indirect, sio direct mi na nafikiri ni hivyo, ndio maana alireact ali hivyo pia. Una kipi cha kumwambia Diamond Platnumz pamoja na timu yake, kwa maana ya wale wote ambao wanamsupport, kwa sababu yeye mwenyewe amekaa kimya, na upande wa pili umeshazungumza kwa maana ya Harmonize. Ina maana kuna vitu ambavyo pengine vinakuwa moyoni sasa kwa watu, hata moyoni kwa Diamond, nimemsaidia huyu, kwa nini anazungumza haya yote? Una kipi cha kumwambia Chibu Dangote? Kwanza wewe unaona amekaa kimya Kakaa kimya ndio hajajibu chochote. <laughs> Unajua mtu anaweza asizungumze lakini matendo yake yanaongea. Hilo pia watu hawalijui kwa sababu hajakaa kimya. Ukiangalia harusi ya nani huyu Aristote ameenda pale na kundi la watu, sijui ameenda kutoa milioni mia moja themanini milioni mia moja themanini jua hili akatoe milioni mia moja themanini <laughs> yani mbona wanatuektia movie za ajabu hivyo? Yani ile unajua ni movie eh? ya nini sasa? Yani milioni mia moja themanini aende akatoe kweli Diamond ampe Aristote kwa hela gani? Mtu ambaye anaweza kununua gari ya bilioni zaidi ya elfu moja mia tano kushindwa kutoa milioni mia moja themanini <laughs> Hebu wasoge wanatuchosha sisi, yani wasituchoshe kabisa, wala wasitutie presha mimi ninachokiona Diamond aliamua kufanya vile ili kusudi azime huku Harmonize alipoongea, ndo maana yeye akaenda kule milioni themanini, sijui yale matashtiti yote kule kwenye harusi, sijui kupanda ndege kule, sijui Aristote na mkewe, sijui nini, ile yote ni kuzima alichokiongea Harmonize. Kama watu hawajui sasa, ndo nawahabarisha. Hiyo yote ni kuzima tu hichi kilichoongeleka kisaulike, watu waanze kufocus na harusi ya Aristote. lakini watu bado tuko huku tu tunataka kujua ni nini hasa Nataka kujua nini tena kati vitu vimeisha na Harmonize kawasema amemaliza hataki kuongea zaidi. Hataki kuongea sawa, lakini tayari kashaongea kashatoa kila kitu, kashakisema na sasa hivi watu tunajua na tunaelewa nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo hata afanye kiki gani, hatuwezi tukamuelewa huyo Diamond wala nini, na tumeshajua kwamba yeye si mtu mzuri. Unama, unamaanisha nini kusema Diamond sio mtu mzuri? Kwa sababu huwezi ukamsaidia mtu alafu ukabaki unamsimanga yeye na kundi lake wote wanamsimanga tu, una kazi ya kumwandama tu mwenzio, kwa kitu gani hasa? Kwani hujasikia kuna watu ambao wanaitwa machaa, wao kazi yao ni kumsifia bosi na kupondea upande wa pili ili maslahi yaje upande wao. Huenda wale pengine ndo chanzo, lakini sio Diamond, kwa sababu Diamond hajafanya chochote na hajaongea chochote pia. Huyo chawa chawa kama chawa atapata wapi nguvu ya huo uchawa wake bila nguvu kutoka kwa bosi wake? Ni kitu ambacho akiingia kilini. Haya, huyo Aristote yeye ni nani? Hili swali nakuuliza, Aristote anafanya kazi gani Wasafi? mpaka siku moja Diamond ampe milioni mia moja themanini ampandishe na ndege kabisa helikopta na mke wake. Anafanya kazi gani Wasafi? Anaingiza nini Wasafi? Ana mkataba gani Wasafi wa kupewa pesa zote hizo? Usiniangalie nijibu. Kwa hiyo sasa hapo majibu ni kwenu na nyie watazamaji milioni mia moja themanini kwa siku moja bila mkataba wowote, bila kazi yoyote. huwa hiyo Unaingiza nini wewe Wasafi? Ni kitu gani ambacho haukipendi kuhusu Harmonize? Kitu ambacho sikipendi kuhusu Harmonize kiukweli ni vile ambavyo anatoa video zake huku ana anavuta yale masigara makubwa makubwa, utakuta mamoshi hivi, yani anavuta sana yani kwenye video zake nyingi. Kwa hiyo tukirudi nyuma pia kwa jinsi ambavyo Diamond alisema inatupa picha fulani kama ya ukweli vile kwamba ni kweli tunaona yale masigara anavuta kwenye video zake. Kwa hiyo kiukweli hicho kitu mimi kwa upande wangu sikipendi. Sijui kama ni kweli anatumia au hatumii, lakini ile inatufanya tuamini kwa asilimia zaidi ya themanini kwamba anatumia miadarati yeah, kwa sababu tunaona pia anavuta yale masigara, ana nini, yani hivyo lazima uamini kwa asilimia fulani hivi. Kingine ambacho ukipendi? Kingine ambacho sikipendi na sitakipenda ni vile ambavyo nilionaga video yake ile ya utupu imevuja. Kiukweli sikupenda hata kidogo, yani ilinichukiza sana, kwa sababu yani unajua <sighs> yani unajua ule ni utu eh? utu wa mtu umewekwa hadharani kwenye jamii na kitu kingine ambacho sikipenda zaidi ni mtu aliyevujisha ile video hmm. yani ni kitu ambacho kilinihuzunisha baada ya kujua kwamba ni, ni fulani ndo aliyevujisha hiyo video ya mwenzie ili aibike pia hmm. kwa hiyo kilinikera pia na kuniudhi kwamba Rayvanny alivujisha video za za Harmonize Alivovujisha zile video, halafu amekaa kidogo, akaenda kufanya interview Wasafi, akaanza kuji akaanza kujilinda, yani kwamba kwa sababu alijua kabisa baada ya kuvujisha hizi video, huyu naye ana, ana voice zangu ambazo tayari alishanirekodi huko siku za nyuma. Kwa hiyo na yeye kwa vyovyote vile, kwa sababu mimi nimemvujishia hizi video, na yeye atavujisha zile voice. Kwa hiyo akaanza kujidefend nafikiri ilikuwa alikuwa zimevuja kama wiki hili kama wiki moja hivi, akawa ameenda kufanya interview, akaanza kujidefend kwenye hiyo interview kwamba ana voice zangu pia, msishangae kuziona amezivujisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo alikuwa anajua kabisa kwamba nikivujisha hizi na yeye lazima ata atavujisha zile voice pia. Kwa hiyo alikuwa anajikinga kwa namna moja ama nyingine, ili kusudi hata zikitoka watu wasishituke kwamba na yeye kumbe alikuwa vile vile ni anamsema bosi wake pembeni, akawa anajaribu kujidefendi kwa namna hiyo na Harmonize kwa sababu ana hekima na ana akili hakutaka kuvujisha chochote kwa kipindi hicho hicho ambacho wenyewe wamemvudishia ile video hakutaka kuvujisha chochote hizo voice wala chochote kile kuhusu wao, lakini hapa juzi ndo akaja akazitoa wakati tayari kumeshatulia na watu wameshasahau kabisa kuhusu yale mambo yaliyokuwa yamepita. Kwa hiyo ukija kukaa kuangalia, Harmonize ana hekima pia ya kuona kwamba unajua, angekuwa mtu mwingine kwamba aha, kumbe amefanya hivi, sasa na mimi ngoja nifanye hivi ili tukomeshane, lakini aliamua kutulia, hakuonyesha kitu chochote kile kuhusu wao, akanyamaza kimya. Lakini alivyoona mambo yanaendelea siku baada ya siku, ndo maana akaamua ah, hebu acha na mimi basi niongee, niatoe. Kwa nini niendelee kuyahifadhi tu kuyahifadhi tu? akaamua na yeye kuzungumza. Na kitu gani ambacho haukipendi kuhusu Diamond? Kitu ambacho sikipendi ni kwamba yeye kushikilia bango kila siku kwamba amemsaidia mtu, sijui hana fadhila, kwamba alimsaidia. Ye mwenyewe akumbuke alisaidiwa, alisaidiwa na Bob Junior yule pale. Yeye Bob Junior amemsaidia nini mpaka sasa hivi? Harmonize nanilia Diamond tumuone basi ameenda kwa Bob Junior, amemjengea nyumba, amemnunulia gari, aonyeshe afu amwambie Bob Junior has, asante kwa kunisaidia. Yeye Bob Junior alimlipa bei gani? Diamond alimlipa bei gani Bob Junior ya kumsaidia vile tu hata kumrekodia hiyo nyimbo ambayo ilimpa mianya ya watu kumjua na kufika pale alipo leo. Alimlipa nini? Si bora Harmonize ambaye hata alimlipa milioni mia sita yeye aliwalipa nini watu waliomshika mkono mpaka kufika pale? Pengine mikataba haikuwepo. Mikat, hata kama mikataba haikuwepo ni sawa, lakini walimsaidia yeye. Huo msaada aliyoutoa ulikuwa sio msaada, ile ilikuwa ni biashara, na ndio maana alimsainisha hadi mkataba, lakini yeye alisaidiwa tu bure kabisa na watu na hakumlipisha chochote, na yeye ametoa msaada kwa huyu mwenzie ambaye ni Harmonize na bado alimlipisha pesa na bado anahesabu kuwa msaada. Hivi ni msaada gani? Diamond alisaidiwa na, na Bob Junior akatoka kwa Bob Junior pale, amerekodiwa nyimbo ya kwanza kabisa ikatoka, akaja akasaidiwa na Ruge pia. Ruge tena amemshika mkono sana Diamond sana mpaka kufika pale alipo, amesaidiwa na watu wengi. Je, yeye alirudisha fadhila gani kwa hao watu? Aliwalipa bei gani? Wenyewe si walimsaidia bure? Mbona yeye amekuja kusema anamsaidia mtu na bado sio kumsaidia tena? Mimi nasema watu hebu wa, waondokane na hiyo dhana ya kusema kwamba Diamond alimsaidia Harmonize. Hakumsaidia, ile ni ilikuwa kazi jamani. Hebu yani watu wasichanganya wasi, wasi haya mambo ile ilikuwa kazi na ndio maana alisaini ali mkataba kujitoa, ni unalipa milioni mia sita na alizilipa. Unasemaje mtu kamsaidie? Yeye Diamond amesaidiwa kabisa, hakulipa chochote, haku, hakufanya chochote kile jamani. Unajua na una uhakika hakulipa? Kwani akiwa anafanya show si zinawalipa wale ambao walikuwa wakimsapoti pia? Sawa, hata kama alikuwa anafanya show zinawalipa. Kwani yeye wakati Harmonize anafanya show yeye alikuwa halipi, hazimlipi? Si zilikuwa zinamlipa? Na mbona baadaye anataka kutoka alimdai pia pesa nyingine ya kulipa? na mbona alilipa? Kwa mujibu wa mkataba, kwa mujibu wa mkataba, si ndio? Na yeye hawa wengine hawakumsainisha mkataba, walimsaidia tu. Yani sasa ule yeye aliyosaidiwa yeye, ule ndo ulikuwa msaada. Wakina Bob Junior walimpa yeye msaada, wakina Ruge walimpa Diamond msaada, lakini yeye kumsaidia Harmonize ule ulikuwa sio msaada alimchukua afanya naye kazi. Ile ilikuwa ni win-win situation, kama watu hawajui. Unapomsaidia mtu ni wewe unatoa unampa na bila kudai chochote kwa yule mtu, huo ndo msaada. Lakini unavyomsaidia mtu halafu kupitia yule mtu ili na wewe upate kitu, hiyo ni win-win situation, kwamba yule apate na mimi nipate. Hapo hakuna msaada jamani, hebu watu waelewe hilo. Kumekuwa na mambo sasa ni mengi mengi, kila mtu anazungumza lake huku na huku, lakini tukiona upande wa pili, Harmonize kazungumza, katulia, Diamond hajazungumza, mambo yamekuwa kimya kama tulivyosema. Lakini kwa yanayoendelea, una lipi la kushauri ili sanaa yetu ya muziki na sanaa zingine pia ziweze kukua? Kwanza kabisa wasanii kama wasanii tunataka, yani wasanii wanatakiwa wapendane sana na si tu kupendana, kusapotiana. Waache mambo ya kipuuzipuuzi, sijui unatafuta video ya mtu ya utupu unaposti, unamwaibisha, sijui huyu anatafuta hiki. Ni mwendo wa kuaibishana, hampendani, mnachukiana. Kwa hali hiyo, muziki hautakuwa. Tunachokitafuta hapa ni sisi kukua kimziki. Tanzania kama Tanzania ipeperushe bendera ya Tanzania duniani. Sasa kama haya maugomvi ma, ma sijui haya ma, ma vitu ya kutoana mapicha ya uchi sijui manini yakiendelea, huu mziki utafika wapi? Hatutafika kwa namna hii, hatutafika kabisa. Wasanii wanatakiwa wapendane, washirikiane na waache mambo ya hizi kuchukiana chukiana, chuki zisizokuwa na nani, kwamba huyu kanizidi sijui nini. Jamani, maendeleo hayataki chuki. Unapoona mwenzio kakuzidi, mfuate, kanae chini, unafanyaje na mimi nifaulu hapa tushirikiane hapa, kwa sababu lengo ni sisi tukue kama nchi, mziki wetu usikike huko duniani. Lengo sio kwamba wewe uonekane kwamba wewe ni tajiri kuliko mtu mwingine, sio kwamba wewe uonekane wewe ndo unajua kuimba kuliko mwenzio. Nyie wote ni wasanii, lazima mshikamane. Lazima muwe kitu kimoja ili kusudi kupeperusha bendera ya nchi yetu kama Tanzania. Lakini kwa haya mambo upuzi unaoendelea hivi, mara uchawi, mara sijui huyu kavujishiwa video ya uchi, mara sijui ule, ni mwendo wa kuaibishana. Kufanyaje? Mziki hauendelei, watu wanabaki tu kuanza ku, ku, kumwona yule mbaya, kuanza kuona huyu hajiheshimu, kumwona yule hafai, yule hajui kuimba. Sasa kwa leo mziki utafika wapi? Hakuna cha maana kitakachofanyika hapa na watu mimi na, mimi naongea na, na pia na mafans watu ambao wanawasapoti hao watu na wenyewe hebu wawe na akili wafungue akili zao kwa nini wasapoti ujinga kwa nini usapoti chuki ya msanii na msanii wewe ukae katikati usapoti kwa nini jamani tujifunze tusapoti vitu vya maana tusapoti na tu, yani tu, tuwe mstari wa mbele kutaka wao waelewane ili kusudi washirikiane na mziki wetu ufike mbali. Kati ya Harmonize na Diamond, nani unamsikiliza zaidi katika kazi zake? Mimi kazi zote nasikiliza na sio kwamba na, na katika hao wawili sio kwamba ninawachukia ama kuna mwingine nampenda zaidi. Hapana, wale wote ni wasanii, ila ninachochukia, ninachukia mtu mmoja kumfanyia mwingine ubaya. Hauwezi tukasema mimi nampenda mtu hata afanye makolokolo, wewe upo tu huko. Sio kupenda huko, ni kukosa akili kichwani. Ukimpenda mtu utataka afanye vizuri na asiwe mtu mbaya kwa watu wengine pia. Lakini kuna watu wenyewe, mimi, ta, mimi Team Diamond Team Diamond unasapoti upumbavu anaofanya wewe, umo tu mimi Team Diamond, huna akili. Kama wewe ni timu Diamond na unapenda mziki wa Diamond, lazima uta, utatamani afanye vitu vizuri, asiwe na mabifu na wenzie, asiwafanyie wengine mambo ya ajabu. Vivyo hivyo hata kwa Harmonize, timu Harmonize vile vile wanatakiwa wote wasapote mambo mazuri, lakini sio kwenye mabaya. Upo na wewe eti mimi ni timu, umeng'ang'ania huko huko huko huko huko, ni kukosa akili. Ila Diamond hajawahi kusema ma, mabaya ya Harmonize, kwamba Harmonize vile vile vile vitu vingi hajawahi. Hata kama hajawahi kusema Harmonize, hajawahi kusema nani, Diamond, sio kwamba yani, sio lazima aseme yeye hivi. Unajua, mimi naweza nikanyamaza kimya hapa, lakini mtu mwingine akasema kwa niaba yangu, lakini ule ujumbe ni umetoka kwangu, ila nimetumia kinywa cha mtu kusema. Sio lazima eti mtu afungue mdomo aseme mimi namchukia fulani. Hapana, msikilize chawa wake, huyo ni yeye. Kwa hiyo Mwijaku ni Harmonize au kuna machawa wengine watakiwa wawe makunguni, sio machawa. Unamaanisha? Yaani unajua hata eh, yani jamani. Hivi unajua hata hawa machawa wenyewe sometimes kuna vitu ambavyo kweli anaviongea vya bosi wake, lakini kuna chumvi ambavyo anaziongeza pia. Sasa wewe ukija tuseme kwa kwa Baba Levo, kwa Mwijaku, wewe unaona wale akili zao zimetimia na zinaweza zikawa zimetimia, lakini wale ni wanatafuta ugali jamani, mjini pagumu nyie, jua linawaka jamani, joto pia vina kolabo. Hebu niambie atakula wapi kama mtu kama Mwijaku? Mwijaku juzi nimeona klipu yake anampigia magoti Fredi Vunjabei anamuomba eti aoe. Kweli Mwijaku akampigia magoti Fredi Vunjabei aoe? Yeye akioa Mwijaku yeye ni nani wake? Au Fredi Vunjabei leo akioa Mwijaku anafaidika na nini? Au yeye Mwijaku yani ni kitu gani hasa atakipata endapo Fredi akioa? Anapiga magoti Mwijaku na upala wake. Eee, vivyo hivyo Baba Levo. Baba Levo yule anaangalia ugali tu yeye yuko razi kuongea chochote kile, bosi wangu, bosi wangu, apate elfu ishirini Baba Levo akale na watoto nyumbani, apate sijui shingapi, maisha yaende mjini. Kweli jamani, unajua sometimes, yani hawa machawa yani vitu vingine hata wakiongea mwage, mnaona tu jamani, huyu ana njaa hapo alipo, labda hata nyumbani hajaacha chochote, anatafuta hela jamani, wakale nyumbani, sio kila kitu cha chao cha kusikiliza pia tunatakiwa yani, mashabiki mnatakiwa, tunatakiwa tujielewe sisi ambao tunawashabikia, tuelewe kwamba huyu huyu anaongea kwa sababu ana njaa. Baba Levo ndo hivyo akiamka tu yeye, eh, bosi wangu Diamond, yeye yeye kanunua sijui nini, ana ndege anaileta. Ndege kwa wapi ya Diamond mpaka leo? Baba Levo, ndege linakuja ndege kubwa hapa Tanzania nzima, mda yeye yeye yeye kama vile mwinjilisti Baba Levo ndege iko wapi mpaka leo? <laughs> Una maneno ah, ah, sio maneno. Unajua kuna vitu yani vinakeraga, basi tu yani ukiamua kuongea mimi naongea kwa sababu yani haina maana ya kunyamazia vitu vya kipuuzi siku. Kwa nini mnyamaze? Basi sawa, vingine tutamalizia wakati mwingine na siku nyingine. Nikushukuru kwa muda wako. Sawa, hata ukitaka tuendelee pia tutaendelea tutaendelea katika kipindi ambacho kitafuata kwa watazamaji wetu. Sawa. Nikushukuru sana we mkali na mjanja ambaye ulikuwa ukifuatilia Tiki TV kuanzia mwanzo mpaka mwisho exclusive interview hii. Tunamalizana na Yusta Mgaya. Tumesikia aliyoyasema, ni maoni yake tu. Tutasikiliza pia pande zingine kujua nini ambacho kinaendelea na tutaweza kukuletea kila kitu ambacho ulikuwa haukijui kuhusiana na sakata hili ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari sio tu nyumbani Tanzania, East Africa and worldwide. Wote wanatupia jicho kuangalia ni nini ambacho kinaendelea